tu ritmo a mi parranda. Y como loco tú puedes mover las patas. Solo recuerda, soy vaca, la que mueve la cola y salta en una pata. Soy vaca, soy vaca, soy vaca, soy vaca, soy vaca, soy vaca, soy vaca, soy vaca. Menea la cabeza y mueve bien la cola. Levanta los brazos y luego dice soy y solo recuerda. Soy Mac.